kitegeeza nti channel online medias uganda nkakasa nti mu channels zonna eziteekeddwa okubaako omuntu wakkalira nassaayo ebirowoozo bye ebitali mukkakibwa yeddokere nkyo okugamba nti tuzze kuwansiganya kwa birowoozo byakulwanagana wabula okwezimba nakwagaliza okuba nti otwegattako ku online media olw'ensonga ezitali zimu ezitwalagana ku ggwanga political social economic ne religious kulwensonga nti eggwanga tulomba mu katonda tuyinza kukirekayo naye abaffe ate okwewomba mu ggwanga lyaffe bwe buwanga omutandikira obuwera 111112 obuzimba eggwanga uganda nakwagaliza ebbanga lyonna okuba omuwulizi omulungi ku kigambo federal system oba unity in diversity n'okutunulira butya bwe tuzimba eggwanga eryo nga tusinzira ku online medias uganda Thank you. media atulaba ku online media Uganda atulaba ku Ken Media Yugi atulaba ah, ku Fresh Media Uganda tukwanirizaako ate omulundi guno ogolunaku olwalelo ndine honorable ajakana ah, nadduli uh, mutabani w'olutabaalo azaalibwa uh, omwami haja abdul nadduli mwebale okwekumira kuno emedias uganda abantu mwena mwena abasalawo okutusabusikribinga okutugoberera okulayikinga okukomentinga nga mubano leero kambaweeyo omukisa gw'abantu bataano eh, kambawe abantu kumi bano bo bagoberera nnyo ah, bagoberera nnyo honalebo jakana nadduli mubano wammanga kuliko lini grossi agambye his excellence jakana nadduli junior prize lord keep him safe omulala edward lule Sebalamu agambye His Excellency Kyagulanyi your handler is here you need to listen carefully Eh ndoza mwa banupu mukitegedde kati ono tuinza omuze eri naberanga ye handler owa owa Robert Kyagulanyi omulala agambye bamise ba Henry Siela I love I love this guy's wisdom may God bless you naduli abundantly omulala agambye okusinzira waliwo naagambye their identification on new pressure group should be studied carefully and out to be added their views to noop than divide and opposition omulala uh, ye conni naroga agambye oli mutuufu honorable nadduli besi gye muntu wa museveni yagula olw'emmanju <laughs> zezo meseji uh, ezaabo abagoberera honorable jakaana nadduli honorable abantu bakwagala nnyo simanyi lwaki oli wankizo nnyo ebigambo byo ne baba babiwulira buwulizibwe bati mm. balabira ddala omukulembeze w'eggwanga lino 226 anaddako mu kino ebigambo byo bisomesa ebigambo byo babiyigiddemu bingi ate oli musajja mukakamu oweggonjebwa tutandikirawo tukwaniriza ku online medias uganda onalebo jakana nadulisulaiman banna online medias uganda mm. nja kusooka okuyozayoza banna sms ezo hmm. naye ate ne ku mulundi oguddako naakusaba nti ne abawandiise meseji embi hmm. ozibasomerenga kiwe ekkubo eh. ngaoli bwe yagamba nti sike kaseera hmm. owange gwe omuyigirizwa nti tusale eŋŋaana ennamu mu biŋaanoŋaano sorry yagamba nti sike kaseera okubanga n'ababi buli kadde nga tulina nabo okubeetakkuluzaako hmm. okuva lwe wajja hmm. naga nti nedda hmm. muleke eŋŋaano n'ebiŋaanoŋŋaano bikulire wamu akaseera k'amakongole kaliba katuuse tulijjangamu eŋŋaano ennamu ebiŋaanoŋŋaano birigenda n'embuyaga kaakati ababi bonna bateeka omu mesegi nga mbi entegeera yaabwe si nnafu bakyalaba bintu bwe batyo kyakkalwe gye tuli okuba nga tusigala tusomesa mm. oba oli awo mu bo balivaamu ate omulungi kati owaayi niwankubadde kubanga waliyo okwekoona kwabo betwogerako mm. akaseera kagenda okuleeta amaaso g'abantu okugguka kale mu ekyo mm. si kibi mu mbeeremu oba endala mm. nammwe mbagalayo gye muli era nze siinaako buwalanye bwa muntu bayibuli kyetugamba nti mwekume nga busungu bwammwe obutagwe bwako njuba noonyiga okuva enkyampaka ggulo nedda ekyo si kituufu naabagaliza okuba bawulize balungi ebbanga lyonna ku mm, online media ebbanga lyonna bwe tujja mu maaso gammwe tuwawo ebigambo nga byakuba nti tuwanyisiganya birowoozo mu ntegeerayo ne twetunulamu hmm. bayibuli kyega nti mweyazeeyazenga ngaokubayaza kuwa katonda tekunnajja hmm. mwetunulengamu mm. ngaokutula kwa kitonde kunaba kubeerawo mm. nabwe kityo nti mukyo mbategeeza ebbanga lyonna nti bwe tiwe tugenda okutambula mm. mu tit for tat kwetunulamu bwetunuzi nti gwani abafe aze yaaliwa ng'emboozi ezigeresebwa bulijjo kale mukyo bannaffe abali eyo abatulaba era ne munjagala ne mutuuka n'okwagala okuntegeeza nti ntekwa kuba pulezidenti eh, ekigambo ekyo tekizaala buwalanye kale okwegwanyiza kwekyo kutuufu kusobola okubeerawo hmm. naye oli mu sykolojo twalinga tumusoma hmm. bwe tuba tusomesa ku bantu abagudde eddalu hmm. okubazuula ate era bwenajja ne mumateeka nakyo nenkisangayo tulina omutwe gwe bayita flash of genius naye nga omutwe ogwe mabega waakyo kituyita entonokeze E, entonoko zeki yakuviridde ko kola ekintu ekyo hmm. ntonoke zeki yaleta teke eri okubagibwawo hmm. amateeka gatunulya nnyo general nga basinza ku kintu ekyo hmm. entonoke ze yateekawo etteeka nabwe kitemu flash of a genius bannayuganda bannange be balina okuwa ensonga lwaki etali nze ne bagamba nti ogwanidde okubeera pulezidenti ekitali kyakamwa kajja kanasoma nnadduli kubanga ebbanga lyonna si kyangu kyakubeera noogamba nti ndi muzira Mm, mm. weerabira awo bwerabizi mm. ga nti owaayo oba kize kize naye ngaokkere nkyokugamba nti obwa pulezidenti bannaffe bano betukusaizinga kiki kyabalemye obuyinza si kubwetuumako bwonna nti gwe kino wabula kusobola kuta buyinza ne busaasaana mu administration gye butekeddwa okubeera kyekikulu kyekikulu naye gye tunaakoma okwessaako obuyinza obungi netutabugabanya wana ntambula kijye butegeda kutambuliramu eggwanga teriba lyomu era teri mugezi wa lubeera nga yeyekka oba mu bubeezi nkizo katonda gyakusitulamu katono mu bukulembeze bwo nobaga nti aa ku lwobukulembeze ndaba kino kikyamu tutambule nakiri mpa ekyokulabirako kimu abaganda bebayitirira okutejjera nnyo sekabaka muteesa owokubiri nga ayitirizisa nnyo okuba nti alina egavana Cohen mm. abaganda bafunamu enkikwe n'okutya mm. ne babuuza nti ssaabasajja kabaka ebbanga lyonna mm. aba ne gavana oli enkya ku makya kawungeezi mm. ate ekituluma ekinene ye yasituka n'agenda ewa gavana gavana tajja eno mm. abaffe waliwo obuwamba obuli awo nga tetulinaba kubutegeera ne bugamba nti kyakkalwe tusobola okusitukiramu mm. okubuuza ssaabasajja kabaka emmengo sukaali yaggwayo oba waliwo ekyetaaga okusonda tusonde tusobole okuwaayo essente zisobole okuyamba obwakabaka naga nti aa kyetuliko ne gavana ono amakulu nti tuli mu kutereza kwa ggwanga lyaffe naye abaganda kye bataategeerawo mu ntandikwa nti saabasajja kabaka kye yabagamba sorry abaganda kye bategeera munda mu bo nga ekintu kyekyali kituufu kubanga saabasajja lwaddaaki Governor Cohen yamuwamba namuwangangusa namutwala mu gwaka gwo 15 mwesatu era bawandika ne baganti okujuliza kwe bigambo bitwabuza okulabye nti bitwabuza saba sajja kabaka atekwa kuba ya tulimba waliwo obuzibu Mfuna bulungi funa kale mu kyo kugabanya kwa buyinza nebyo tugezaako kutunuulira mm. ekimi banna bya bufuzi bannaffe naye omuntu okkere nti anaakula mu vision efaanagana kongeyo si kibi mm. naye amakulu mu kyo ntonokeza ekyekuleetedde ogamba nti jakana semani nadduli agwanidde abaffe tokitegeeza nze kitegeeze n'abasigalidde obaoli abayinza okukitegeera hmm. naabagaliza okuwuliza okulungi mu episoodi eno hmm. n'okusobola okutwayo ebirowoozo byaffe kwe byetumanyiko ebitonotono hmm. disclaimer still would say nti sinza asembayo mu byengenda okwogera ate era mu kyo tugabana kwa birowozo ebbanga lyo namba tegeza nti wange gudane libika ku bigambo sina kubone ku kitabo kubanga mazima dalisa kyenko mu kibachi natiro kutuko kudengana mbiro kulibirawo nga kunji no kumanya kuli eyongera nabagaliza emirembe jya katonde mirungi mu kudengana mbiro kwe bigambo wewa wewa wewa oyabadde uh, honorable jakana na duli sulaimani munsonga zolalero mu episode yona kulalero uh, tu, uh, uh, honorable ogenda tuyamba eh, tubuli eh, aha omukulu aha mm, yino honorable omukyala w'omukulembeze w'eggwanga amanyiddwa nga janet kataha museveni uh, yavuddeyo olunaku lweggulo uh, olunaku lwaleero uh, n'agamba nti nno uh, n'agamba nti nno kyandibadde kirungi nnyo uh, abaana mu masomero baba basomesa naddala uh, uh, science uh, subjects muno mwemuli physics biology chemistry uh, n'endala okuba nti no baba bazisomesa bazisomese mu lulimi ki mu lulimi oluganda e, si mu nnimi zaabwe mu lulimi oluganda tugeze bagamba simanya uh, uh, salufa <laughs> salufa oba oba omusomesa obagenda kiza atya mu luganda nange simanyi webagamba simanya uh, oxygeni oxygeni omugundi amuze mu luganda Eh, bagamba litmus paper simanya tanis green ngaera omusomesa wa chemistry era agamba litmus paper kekanoweka newekati onalebo tukwanirizaako ensonga eyo eya mukyala w'omukulembeze w'eggwanga genet kataha museveni okuba nti nno ye minister wa education okuba nti nno amasomo ga sciences gonna bagazza mu lulimi oluganda tukwanirizaako ate omulundi guno bana onlines media uganda ekibuuzo kibuuziddwa kimiza omusu ngaoli bwe yagamba nti ogumyuka omutezi nga n'akasolo hmm. oba agamyuka omutezi nga n'akaki sinza keera nkye nenekalabajja nenteeka mutego gwange ne gunsumbuba okkwasa hmm. mu masuko nongamba nti bwe gumba gukutte gwe kanaakwata tekateekwa kukwati beera ketekajja kuwoloma <laughs> oba nfuna bulungi njagala okutegeeza bana online media nga nsinsidde wano ate era n'okugattako ebuyongo eryawamu kyetutegeeza nti eggwanga uganda etugattiramu obuwangwa 1112 ebbanga lyonna nga tulaja ntugamba ekigambo kyekimu nti abaffe mbeera ki era gavumenti kyeyinza otutambuliza awamu awatali busosoze bw'amawanga Mm. awatali busosoze bw'amadiini mm. yaddokeera enky okuteekamu emikwano egitajjansa ne tunuulira obusobozi bw'omuntu nga tuzimba ekigambo uganda mu bifo ebyenjawulo butya era tugenda kufuna ddi omukulembeze oyo kristo gwe yagamba nga ye bwe yeegereesaako mm. ate era n'akakasibwa ku kyo nti mazima yetugamba nti nze kkubo nze bulamu nze mazima <laughs> ne tufuna omukulembeze ali bw'atyo ne bukeera enkya nga bayibuli kyesoma nti yenna anaabanga omukulu mumwana asooka nkuba muweereza w'abalala ne tuba n'abakulembeze nga bazze balerebwa n'atuuka waggulu nga gy'akomye okufuna ebitiibwa gy'akomye okuba omwetoowaze bannaffe bali mu bitiibwa byabwe ate bali kirala abaabateekayo mu bitiibwa ebyo baabatunuulira nga basimulizibwako bigere ani yabassa mu bitiibwa ebyo gwe mwerabidde njaga kutegeeza nti bayibuli yabuuza ebigambo byebimu nti mbadde mwegeresera nemwewandikako naye engero ze bayibogerako nti muli baamaanyi naye bwe nasindika amataba mbuuza amaanyi gammwe galiriddawa ontegera bulungi ebigambo ebyo anaabitegera mu episode agenda okuba nti agitegedde bulungi njagala okukuzaayo ko mwaka olukumi olusanvu mu ensanvu mu omunana musanvu mu musanvu musanvu lukumu lunana nsanvu mu mwenda ne lukumu lunana ana mu munana lukumu lunana ana mu munana tufuna eddiini embereberye mu ggwanga uganda eyo nga basiraamu era ye ddiini eyasookera ddala wano kamunyeenya netwala akaseera okuva mu makulu kumwendamuolukulana mwana mu omunaana hmm. eyaddako nejja mu makulu kumuolunaana nsanvu musanvu hmm. ne tusembyayo olukumu lunaana nsanvu mumwenda angalican nekituyita romans catholic hmm. nfuna bulungi naye okusoma kwaffe ffe abatandikawo ng'abasiraamu okujja bakituteekako ngaera baninaffe abasooka okujja mu ggwanga lino bajjanga basuubuzi specifically tebajjanga bannaddiini be basiraamu era bw'oba olaba nti baasooka nga busuubuzi okuddako n'akutegeeza emmanju nti waliyo okutya katonda era katonda omu gy'ali twayigira ku mbalaza bwe tutyo era kye bayita baseka b'oku mbalaza era tubeebaza ebbanga lyonna baseka b'oku mbalaza abo baalera eddiini ya katonda ebbanga lyonna baafiirwa bingi era baalekawo bingi okusaasanya kw'obusiraamu okuva mu mwaka olukumi olunaana mwana mu omunaana hmm. twatandika okutwana entalo z'amadiini mu mwaka olukumi olunaana mu ekyenda mu ebiri ng'eddiini zitabuse essatu ezo hmm. kubanga abangulican church ne batwita baroman catholic batekkawo obutabanku bwobutakwatagana naye ate omwanguka bagutunuliza nnyo obusiraamu buno olw'okuyiwa omusaayi nga batutayirira entale ezo zaaleeta obuzibu bungi mm. naye nga kyensinza okwetaagamu kyekibuuzo kyitugenda otutambula nakyo mm. maama kyeyayogedde ekikwatagana ku kyokukyusa kwolulimi mm. entale ezo bwe zimala okugwawo abasiramu baddukidde ekijungu temubunyolo bakomawo waneeno olumala lw'okudda mm. oli yagamba era mukugeresa ng'asinza mu roman catholic era gwe bayita press maria moon mm. muzungu era nanyini lupapula lwa munno olwasookera ddala wano mu ggwanga buganda okufulumya amawulire nga lwabakatoliki naava mu sitatimenti egamba etya nti mazima ddala katonda omu n'omwoyo gumu oba katonda omu nemmeema emu buganda omwoyo gumu nemmeema emu mu katonda dwaki yaleeta sitatimenti eyo n'agamba nti bwe ntunuulira amaddiini nga obusiraamu bwe bwasooka lukumi mu lunaana ana mu munaana netuzaako bakolesa puresitant lukumu lunaana nsanvu musanvu abakatuliki lukumu lunaana nsanvu mu mwenda onfuna bulungi eddiini ezesa tezasooka mu bamawanga zonna zaali mu ggwanga buganda wakati naye neebuuza ekyatankuula abantu aba okulwanagana naye bagenda okkizuula nti ekitulwanya ki nga ffenna enda ya nakalaama weetuli ffenna tuli baganda amakulu nkulaga poliko tamawuzi anorigiasi tamawuzi ezaaliwo mu budde buli nga zisonze ku madiini baatulwa ne bakkaanya ekiteekeddwa okukolebwa kyeki nti buli ddiini yeefuge esigale gyeri akkiriza mu busiraamu asigale ekyo ebbanga lyamala nti tayanukudde kusabasajja kabaka bwe nnaba omukristaayo oba omukatuli tekijja kunzijjaku kutegeera nnamulondo katusigaleyo nga weetuli okiyagaa nti mazima ddala buganda omwoyo gumu nememu mu katonda presmariemuunu naye bwe nkikuletedde ekyafaayo ekyo kati kankuze mu education system era nga tuyise mu ddiini ezo obusemu newankubadde bwali bukeeze temwali mukuyigiriza okugjako ekigambo kaala rasulullahi salllah alaihi wasallama we twakoma n'okutula kwa shahada nti ashhadu an la ilaha illa llah wa ashhadu anna muhammadi rasulla twakomaawo Hmm. twasoma ebintu ebi nga katonda bwayogera ngaayise muwa ekitiibwa muhammadi wasalam eno gyetugamba nti alaihi hmm. salam sorry arusalahu lahu bilhuda waddini lhaqu yuzihilahu ala dini kullihi walau kaliha lkafirun fetumulaba nga yajja nga kyakusaasirwa hmm. era nga kyengera eri abantu bonna kaakati eyo twakoma ku ekyo tetwajja mu sacula wabula ate sacula yatandika nabano abaddako lukumu ne batandika okusomesa abantu baabwe mu bigo munda era ng'onokugamba nti omuyivu azze basooka kubuuza muyivu avaawa nti wa angalican oyo amanyi okuyiga okusoma yayiga okusoma n'okuwandiika kubanga obuyivu obwaliwo profesioni ezaaliwo nga tukoma kuyiga kusoma nakuwandiika profesioni yaliwo enkulu mu kuyiga okulala diini profession esigalidde mbwate hmm. ono osoma junior 1 mpaka junior 7 nova kweyo n'ogenda ku eh, higher learning nova mu higher learning n'ofuna profession ebyo bizza ate wano kutandika mu myaka gya lwenda mugumu kudda waggulu hmm. naye eno obuyiva okuva mu mwaka 18 mwana okutuukira dda mu lwenda mu ogumu ate awo twajja tukyali mu mbeera ya kuyiga kuwandika nakusoma naye byasookera eno mu bigo ne bali we bajja ab'okubiri kumi lunaana nsanvu mwenda nabo okusoma oku kwe baaleeta era baabuuzanga ekibuuzo nti wasoma kiwadi kingereza kifalansa bye bintu ebyo oyogera basiraamu hmm. a ah, yasoma kiwadi oyo omanya musiraamu Mm. ontegedde mm, kaakati bwekusoma okwo bwekutu bwe kwajja naye baatuuka ku erementi egamba nti ddala okuba mu bigo tekijja kumala kubanga mulimu abagendo sisigala bannampawengwa ba infidos mm. tali ku ddiini tali ku katonda wabulaali awo kitengejja abo tubakola tutya okubasuumusa bata okuyigirizibwa kwokusoma netutandika nessomo erisooka ebbereberye namiryango junior school dwenda mugumu onfuna bulungi amasomero yentonokeze yago okujjanga tutandika okusoma n'okuyigirizibwa kw'okuwandiika naye era n'amasomero agaasooka tewaaliyo profession okujjako okuyiga okutaputa kw'oluzungu nga digule eyasooka interpretation omutaputa era twasomanga yakuguka eh, mu butaputa interpulita era buganda mu magezi gaayo ba interpreter abaali bayiza okusoma n'okuwandika kw'oluzungu be baayitanga abakalaati ssaabasajja kabaka bwe yatandika nabo owekitiibwa dawudi kyo n'abategeeza nti buganda eronda abakalaati omuwendo gw'abantu kikumi kiramba buganda egenda tandika okugusasula abagenda okuyingira mu kitongole ky'okugenda okuwandiika ebiramu okwetoola eggwanga buganda lyonna mm. onfuna bulungi hmm. abakalati abo batambulanga ngajja kubanga yigo okuwanika n'okusoma nga buli muntu nga bwolaba onoga nti ninalooya walinanga kuyita mukalaati abaayiga okuwandiika hmm. ng'asobola otutuwandiikira ekiraamo kyaffe ekibaamu ekyo baawandiikanga mu mukono gwabwe ebiraamo bimeka ekiki ekisigalawo hmm. ekyo kimu ekigenda mu akaivu yeggwanga buganda ekyokusatu ekigenda wa ssaabasajja kabaka byebibulaamo bimeka bisatu bwe wafanga saabasajja kabaka mu kopi atunulanga mu kitabo kiri ekinene ekiraga nti mu bulemezi ninayo abantu bange bwe bati baalanze olumbe lwabwe tulina otudusaako omukono nja kusindika bagenda mukulu w'ekika agenda otutabaala ekyo omukala ti yaleetanga ekiwandiiko ekyo nga balina bifuluma ebiramo bimeka okukakasa kwokulamu okwo era saabasajja kabaka yateekangako omukono era kyenabuuza nti buganda okugjako obujegwenyufu obuliyo abayivu abalyo tebayinza kuddiza saabasajja kabaka mirimu gye kubanga ekyo gyabanga emirimu gya ssaabasajja kabaka okukabasa ebyapa n'ebiraamo kyovula nti ku biraamo by'obwakabaka bwe buganda byonna birikekako ekigambo kimu ssaabasajja kabaka akwazisa ettaka era omukono ogusembe mu buganda land board ku byapa byonna ebisoma liizi kasitomaly ebisoma ku byonna ebiriwo omukono gwa ssaabasajja kabaka gubeerayo kebeere private mail kubanga ekastodiani omuki nkuzayo mu kusoma gye tuli sinnatuuka kujja na timu seven bwe tutuuka ku nsonga eyo tuvaayo mweuti amasomero gajja gavujja nerya sa samuel bek eri mu northern region wali amasomero nga mwenda getuteekeddwa okusomesaako naye incident eriwo tetuganya kutuuka yeeyo mm. wabula kutunulamu kulaba tutuuka tutya ku kino yep. ekyolyo tutegeeza nti ebintu bya sayansi bikyusizibwe bidde mu lulimi oluganda mm. ndaba nga mubofu mu kuba ne information egasa eggwanga maama yamuteredde oba yeeka ennyini yayiyiza mu bunafu obusemberayo ddala bino byonna byenkulaze nga bwebibadde biri bibadde byetolera mu ggwanga buganda mwe tusinzidde mwennyini okuva mu mwaka olukumwenda mu abiri mu ebiri ne bagamba nga tumaze otuteekawo univesity amasomero agasigalidde gabune states ezisigalidde buganda yesaba omuzungu nti kikole bannaffe bali bagenda okujja muno tebabategeera bulungi okuyigiriza kwokuba n'amagezi kugwana ku bune 1922 hmm. ekigambo ekyomulangiro gwa grossester akyogera amaze kutuuka wano ngaggulawo makere university setendekero omukulu mu buganda naga nti abaliva ebugwanjuba nebuvanjuba hmm. baliva mu bukiikako ne bukiika ddyo okwetula africa yonna okujja okubeera wano okufuna ekitabo ky'amagezi bali bamuyita sir henry eyajja wano era nga asinzira grocester bungereza hmm. naggula maka university ekyapa naga nti sasa jekabaka ekyapa kino kinaddemu akaivuzza emmengo zikikuume ensonga yettaka ino sikwa mwezi ssatu n'ekitundu ezituddeko makere university tebankoyo abannayuganda hmm. kakati bwe tutuuka ku ekyo hmm. nzireyo ku mulamwa guno abaganda baasaba obuyivu bwetoloole bannaffe basobole okubeera ku elementi y'emu wabula ate bannaffe abali mu buyinza emyaka 35 tugenda mwana hmm. balemeddwa okubaamu amagezi agagamba nti newankubadde weebaka nnyo n'oloota hmm. tosobola kuloota mulimi luzungu luganda lunankole lukiga hmm. lutoolo lwe lulimi oluzaaliranwalwo wali oloseko mu luzungu newankubadde olikako ensa nnyo ng'osomya mulimi luzungu eh. ansa yonna gye bali kubuuza osooka gizza mu luganda olyoka ogiwandiike mu luzungu amakulu nti kyetuyita mothers language oba mothers tang kikulu nnyo bannaffe bano mm. tebannakitunuulira okugjako bakulembeza obusosoze mu bbo bwe tuta olulimi olutugatta wano luba luganda lwe lusinga okwogerebwa tujja kuba tubakuzizza nnyo ate naffe tukyajja mugenda sibaga ebintu ebyo myaka emeka era mutegesi babiiki abafaanana bwe munaavaako nti bagenda kubasikira era balinnye ku lulimi olwo buto bwa birowoozo kaakati ono atandikidde mmanju najja nga teyeesiize kazigo agenza otutuuka mu ddiiro nga muganda nti ddala oli bukunya kubanga kino bwogamba nti bataiko mu sciences sciences tezifuga nsi politics bonna we tuli ate yayingira mu sacos ziri zonna professionals za fezo naze tusoma zali badde zile bitundu kyenda mwenda ku buli kikumi ng'abaana agenda okumana okubawa professorship ku myaka abiri mu ebiri ng'alina ne inventory gyakoze mu myaka abiri mu eki ekituganye language barrier ennimi ngwira mwetusomera nakikubadde ekyo for ever since kati guno omwaka gugenda tutwala gwa mukaaga tunuulira constitution yaffe abantu bamenya amateeka bagayisa mu parliament parliament tujegerera mu luzungu olutagasa ne bafulumya acts z'amateeka ne constitution so ng'akatundu namba mukaga kabagamba nti buvunaanyizibwa bwa gavumenti okuba ebitabo bino mu lulimi olunnansi mu nnimi zonna ekikumi ekkumi n'ebbi ze tulina buli muntu asome mu constitution ye research center asigala nga mulamu okugyako ng'omutwe guvuddeko bukeere nkya nti musome sayansi ategeerekeka ne bukeere nkya ne mufuga nti abayivu baakoze ekyamagezi baazuddeyo lumonde tabala akuuka mm. baleese kasooli tabala akuuka era asiba n'ebinywa bikumi nga waludde olwo bwomala omumusiga tofunako nsigo ani akyasinza okuba omukafiiri abuuza emmere ngaoyo naye atasaana kugwayo kuttibwa oli yagabugambi mu bayibuli mm. ayesitaza yenna omwana omuko kimugwanidde asibweko olubenganyikwe mu nnyanja gw'okiyiza emmere hmm. ebadde eyakatonda eribwako generation to generations hmm. ozuddeyo kasooli omusimba olubala olu ogenda omujjako ensigo gize mu ttaka nga mufu tadda be bannassansi be tulina olwayo mu kifo kyettooka eddungi okulibaobezga nti tuddemu tulituukeko olya kayinja agattiddwamu kabana nenakyetengu n'obuuza nti yo testi gyendya ya generation kyejja be bana science betukola ki ezo ze inventory ze kisiro ezo ze muganti tulina bana science mm. kakati bino bobira tanti bana science bagenda okujja mm. era tubatekemo omulamu basomere mu nnimi zaabwe mm. muteki ntu kimu ekibalemye okwatwa mukamwaka mu nti federal system yegwani dokola era okuvujja buli gwanga gyerisomere mu lulimi lwalyo hmm. teri ajja kubola frustration eyo nigeria erimu obuwanga obugenda mu bibiri mwaga mu abiri naye nigeria yakonozinga enses erimu abazungu erimu abaportugal n'abafalansa n'abaitale zensimeka ezakolonizinga nigeria wabula gwe totole muoli gwosalawo njagenda na luitale mm. era naye tebakubola nti wasoma luitale tojja kuweba mulimu gwanga kusavinga nze nasoma lufalansa era nga ndi mu nigeria professional yange nafuna era government empo omulimu nga nasoma lufalansa titles za njawulo tebaliwo it is a federal system na wano mukite federal tunamuta buli gwanga likyusa ebitabo byalo byonna si sayansi yekka bayibuli ebigambo bya katonda twalibadde tubitegeera nnyo mubali lwaki twakyusa ebigambo ebyo tubijonge tubitegeere olwaliro bakutegeeza katonda yagamba oli nasoma layini n'agikuteerawo noga nti wewawo ntegedde ebyakatonda byawukana ku bigambo bya bulijjo nabwashya amagezi gaffe wetunaa tunasobola okugatwala kkiriza obagaana awo yakubye ebbali si sayansi yekka ate bate federal system ennimi ziteebwe eh, buli kisoma ebyoba bisomebwa byonna bakube ebitabe babize mu nnimi zaffe english ajjasobola okusigalako nga kowa subject ogisome okuva primary mpaka siniya fo ekuyambako for communication naye ebisigalidde byonna nga bisomera mu nnimi zaffe si sayansi yekka ne political science tumuteekaawo tebisobola okuba comparusary ekituse mu africa mm. specialization mu education teriiwo tukola specialization nga tukaddiye nga n'obwongo obutagazizza notuka ku university ngaba nasoma degree ki obangende mweriwa ngobwongo bwafada lwaki nkebe kenunga ne mafia yanne mu kuva mu primary yange n'abansomesa sifuna nko wempitira nze kacyanga ntuka kubera nga sibalimbye era akatabo ke nnayogerako akagenda okuba mu episode twakola hmm. ennyonnyola obulamu bwange hmm. nakutegeeza nti mu mathematics naite ekintu eki abakasi <laughs> bakasi buno mutale mu buziro noga nti eh. buzize bumeka bu bolo buli konti busatu note keno siri eh. nakoma okuyita kibaita okubala mathi yena nkugambe sini ya fo, natuka mu pepo kutegeera kwange kwe nyini nga ntegeere kigambo kimu adi era nakole nambeji mu senior four yange ya ad naye ate ekyensobi n'asaba katonda asasa envigiregereeta oba babayita batiba bainvigireeta abo yes ababeera nga bayitamu muno mu eh, nkuubo yantuukako nga ndaba ngaakagambo kali sabutrakity ate nze ndi mu kukola ad eh? nanjira bwati ate nze nakwata kimu nti nambemu ebeera ad okubala nga sikukola ki dwaki eh. kita we mmala ebiseera mu kuva mu primary mpaka university ndikukubala lwaki ate abanaavuga enyonyi bakole batya bajje mu byafaayo abanaakuba empiso bachemist mm. mm. bagende mu biki gwe toyawudde wa history mm. toyawudde chemist toyawudde inginiya toyawudde ani otulesa onomubazi w'ebitabo bacountant nange kitawe ategeera ebyafaayo wanteeka mu kubala mbaleyo ki mu byafaayo emyaka gikwatibwanga bwe giri era ogitegera nga bwegitojaga nti gutoleko bweti gugira bwoti ojja funamu guno guvaamu kiri kuwa ewao e, event weyagwira eh. guba gwekutegulikyuka nojja owulira emboozi victor hmm. victor nebabuuza victor kyeki manya kiki mbu ojja kugira bwoti bracket eh. victor nasunza nze obutwe nnavaako nebaga nti wayi ate yozoza kasatu kabonaka nebibina ebimu saabituulamu ebyokubala kale mukyo mm, mu ebyo byenjagala okukutegeeza nti gavumenti kyeteekeddwa okukola mm. kwe kuddamu okuba nti buli kimu mu ggwanga uganda kyetagalye adress nga kisinzira ku ntobo ya ntegera ya kiddugavu egwanidde mm. so seeyo ekiddugavu ey'ekigwegwenyufu eyekiddugavu ekoze eki ne tuddemu education system tugamba nti okusoma kwaffe specialization omwana kitandikiremu sinia f oluzungu lulya luveemu atunule nti otuba tunatunuya omuntu agenda mu sayansi amutandikire awo thara gavumenti ya buganda ono gyenayogera ku myaka omunaana egyamayiga egyononese nali mbategezesa ekigambo kino nembaga nti buganda okugjako obunafu bwayo essente zitunganya ne tugantu adduse misinde ja fistula ne tudduke misinde jogera ku nsonga ya yendwadde ya mukenenya mm. ne tudduke misinde ku nsonga ya nalubiri abantu bakunganya essente zigenda mu buwumbi obuwumbi obwo ali atwala ebyenjigiriza mu buganda yali badde amaze okussaawo ekiteeso kitya nti gavumenti ya buganda etandika oyita mu masomero gano gonna agali mu buganda specifically n'amasomero agetolodde buganda mu sitatesi ezisigalidde kubanga buganda awo twasuka ku leve yeetunulamu ffekka twatunulangamu ekigamba nti avaamu ki individual merit gyenze nsomesanga abantu entakera n'agamba nti tandika okutambula mu masomero ago tujjeyo abaana abayivu okutandika ddala ku primary 4 okudde no waggulu buganda begenda okujja ngaekwatako ebasomesa sayansi nga ejyebaweerera naba bafuna top grades kuniversmicrosenior 6 nga bayise sciences ataliemu kukoppa kyekikunzisayo gamba nti tufoloinga omwana okuva wansi mm, buganda ekwate sente zino nga kudduka fisitula egambe nti twagala abaana kikumi naye tugenda kugabana muntu kumi kumi abagenda okusoma omutwe nga basoma buli kimu ekikwatagana ku mutwe maaso nyindo mimwa lulimi bwongo onfuna bulungi matu hmm. baba syndic university za buyindi bungereza russia ensezi na technology esolo kujanja be mitima obo kujanja bo muntu obulungi tugambe nti buganda ekutte sente ze welira abana emyaka age bagende basome badde bazimbe dwaliro nga bagenda kuddanga basanga wa abaana abo nga bagenda kujjanjaba nga togenda kudda kulya mwana agani nalwadde omutima ngenda ye india buganda ekutulemu siteeka yayo nti east buganda west buganda central buganda ezimba amalwaliro ago mu essense eyo egateekewo eryoke gakole multiple okutambula mu essense ebitundu ebisigalidde nga buganda osobola okujjanabakujjanjaba amaaso mm. emitima oba ekikwatagana ku mutwe ekwate ekkumi egaawule nga ga abudomeni ekwate ekkumi eryawule nga lyawansi mm. etandike okusunsulamu abajjanjaba olususu abajjanjaba amagumba abajjanjaba ebibumba abakola batya transplant z'emibiri gyonna abaana bagenda okugamba nti basoma emyaka egi buganda bemaze okufuna wasinensi y'abantu kikumi buli mwaka singa ebejjetunsula abaana abo ngaebatwala amalwaro netugateeka mu projekiti singa ezo betaaga lisensi kuba museveni ku ki hmm. essente zirina bwe tunamala tutuuka kweyo level tukutulemu obusome buno bubunabunkunye edda gavumenti ya buganda eyise resolution eyite abagagge balina nga sebaana bwabaddewo bate bagane nti twagala okuzimba mutuna sectors zaffe bwe ziri buganda bwe tukutulamu buganda mu bitundu bina oba bitaano west buganda east buganda central buganda ebyo bwe bityo twagala universities ezitegeerekeka mwe tugenda osindika abaana baffe abagenda okusoma so si buli kika kya university nti omwana agendeyo baseeyo amagezi amaganda ge basobola osisindikamu abaana baffe nga bana atuuka mu univesity eyo agenda okuvayo nga n'empisa gyalikowa subject gyali ntegedde bulungi bakwate kyekimu bakutule institutionszino eza nassary school n'okwetula uganda bawe ttenda mu bagagga bawano okusobola okuzimba nasa sikulu ezitukanenye n'omutindo hmm. ezeetagisa omwana asobole okuva mu bitundu ebyo nga tugaa nti nasa sikulu mu lweru nga edistrict tulinamu ba investors betwawaddeyo amakumi abiri bajja tuteekamu nasa sikulu ezitegerekeka mu sentazi z'amasomero okusinga obusomero n'osanga kwa kiraasi bbiri hmm. buno bukutte mu mbinabina ekireese ekintu ekyo gavumenti butafayo na bulagajjavu bwayo kukwata abaana baffe kutuuka kweyo levu abo ogenda bateekamu ki newoolesa olulimi luganda mu basomera sciences talya kyamisa na talya kyaggulo talina breakfast oyo ogenda mumutegeeza ki mu bya sciensi mweke nnyini nga maama jjana nti museveni asooka agamba ebba nti owange balo eggwanga tusooke tulite abantu batuuke ku steke esobole okuba n'obwongo nga buli at free steke basobole okuteekamu bino okusobola okuteggwa nga abaana basobole okujja nga bajja tubasunsula nga dda kyetusunsula kyekyo tulina babuyabuya nababoofu eggwanga weri mukyali sibya olukindukindu terunaba kwekutula nakwetaggula oleeta ebyo totaako sayansi ta amasomero gonna gakole ki naye ekikyabalumi omutwe hmm, kiri ekintu kimu hmm. federal system tugita tutya eyo tejja kusoboka nu tetulina bwe tulinawo siteeke ebintu byonna byetaaga kukolera mu federal system buli ggwanga lyesereo mu njigiza yaalyo naye buganda lwa bwe tufudde nga twalina okuteekateeka kwaffe okulungi da bwe twayingira mu kigambo uganda gye twafiira tugenda kuddawo tutya tunuulira mette sente zakoze mu buganda nga tulina emayiro akenda akali awakatudde obutuuzi vast westland metta nakinagguka nga buganda tukuŋŋaanya obumbi obugenda mu kinaana ne balonga kaana nfuna bulungi obumbi amakumi ana obwo bulaba ne bukera enkya nga nze katikkiro ndagira kujja kutunulya mu ttaka lyonna eryaliizi lye twagaba nere erimu abantu abo betwawa batatutegeera nembaga nti ettaka netugenda disubgatinga mutulikutulemu ebitundu tukole padox buganda yo kennyini nga tunakola paddocks zendekeza ziri ezente mm. plantations zebikajjo tuzisimbe nga tegeza n'abantu babujja okwegatyako mu kulima private sugar canes tuyisemu famasanyalaze tutambuzeemu amazzi tuteekemu enguudo tussemu amasomero tussemu n'amasinzizo onfuna bulungi no. abantu abakolemu inkamu yaabwe tufulumye sukaali nga factory tewa esoma buganda obumbi bwetugenda okukuŋŋaanya mu kuddako okusoloza emikusola bugenda okukola makumi ana mm. buzimba ekyuma kya sukaali ekisinga ekyametta sugar factory buganda nefuna sukali owayo abalange naba mbeja mitubasa tumomu kaaga jize majitio buganda meta yejamba population ya finga teche chikoro naga gawre center za india mukwano muyindi mm. ebina zibabi simba kalangala buganda kutaka lya ye chai na weteke ebina zebyo ne glove factory za chi zebtrite za chi eza, su, eza butto, eza butto. ebikumi ebikunyiga butto bitono nnyo essente za ku buganda zekuŋŋaanya buganda neteekawo ekyuma nga kifulumya butto abaganda tufuna emisolo mingi ku population yeyaffe ssaabasajja kaba kuvamu statement ga nti abaganda oyo sukaali waffe oye butto waffe ekibatta wano kyemuteekawo okukyusa mulina otuteekawo mutindo eitha nga gusinga obanga kwality yeemu nayo gye mulina ku levo tunuulya madivan madivani atufunyemu sente nyingi kuluka lwa Afrika n'amajaani ettaka tulina lingi naye tutunudde twetunulakuba ti sente zikuŋŋanya gundi akula mu bitaka gundi yakoze bwati balanga yakoze essomero lye mm. buganda temunnagirowoozako yo mu siteeke yaayo ate yo buganda gye munyazemu ne mufuuka ekyo kyemuli mm. likewise mm. ne bajja nati museveni eggwanga mmwe mulifunyemu ati temuligezezzaako ddiwa ddo kulizimba mm. bagambe nti obukulembeze bwammwe libafunyemu ki ozunga n'ebyo bwemba munoonya budaala nti tugaa nti tulina enteekateeka eyoeri 0.00 temuna kyemwakoze wabula okugjako kusatukira mu bisooto mama jjana nti museveni obamuentegeera yamwe ya sayansi nga mulowooza nti sayansi kwe kusoma kwokka kyekyo kibalemesezza ebyobufuzi byonna okukeera enkya nga tufaanana bwetu nga tuli sitaaka temulimu yadde ettondo ly'amagezi mu ebyo byemwayiyeza ensi mugitedde ku nkulungo yayo tuddemu tukole ly adress twetunulemu ngaffe abaddugavu n'abaddugavu eggwanga lisaana kutambula litya so simpulya n'okera n'okuba ekikunta ebbali abaana basansi tugenda kubatta basomere uganda mu nnimi zaabwe n'okomaawo mututerawo byakwogerako nga mwe mukyacyancya muli ebicepere ensi ebalemye okufuga ensi hmm. ebalemye okufuga mukyali bato babirowoozo muwamattuka buwamattusi gyemuvudde kyekikyange kyeyagamba museveni nti bwe mba tunuulira ddala gweyo tafiire nkutegeeza ebigambo bino mwajja naye ngaebyobufuzi bino byabagwako bwe mwali temutegeera nange bwe nsinudde olwaleero nkikakasa ku bino ebifuluma bwe banga mulowooza yammwe ebategeeza ekyo abaana abatumu basomesa esayansi ku ki mululimi lwabwe bwokka entegere eryawo mu uganda sayansi gwemula tugenza okutuna bwetutuuse okubeera sitaaka sayansi yatubulamu obubbi naye sayansi etteeka terikwata mubbi lwaki terigakakwata era kyetaaga bannasayansi bagenda okujja bamalewo obubbi obwo okutegera kwa bino byenina omukunyonyola mu kukulaakulanya eggwanga owuliddemu sayansi esensi ate gweboogerako yaliwa munategeera sensi wakujjanjaba mekanics ebibategeera nga mwe byabalema byabalemera kuki museveni yalibadde waleero ye mukubi w'empisa asinga mama jana ti museveni yalibadde olwaleero ye musawo omukulu oba niwankubadde nga walibadde midi waifu hmm. nga gwe tobiri kyogamba oli mugwagwa wavu Ah, ah. ensi mugite tambulenga bwetekeddo kolachi okutambula ne wanu kweche chebyo byali mukwerogoza but them but to genesis li addressing all the errors committed by the past regime bobe nyini abana NRM nga chigenderi wa mama kata janet mu 7 ne his excess the president bobe nyini balina okwekola kuli address buteba tekeddo kulembere gwanga lino bwe tuba tuchali kubirebereebe bwe bityo egwanga teririwo nabagalize meme ja katonde mirungi ebanga lyonna okusinza wano ku online media mm. uganda n'okubategeeza nti ddala era kigwanidde nti mukyo bwetuwanyisiganya ebirowoozo si ffe tusembayo buli muntu ali waddemu okuwa ekirowoozo kinga bwe kigwanidde hmm. naye nga nze jjakanasomani nadduli essensi y'obutegeevu ne mu buweereza bwaffe bano okulemwa kwe kubajjudde tewakyaliwo kyakukyusa okugjako okusaba kwokka mungu abatwererewo okusinziira awo ah, onalebo nga osiibula ku nsonga eyo mm. ate naono kamesaji agagatuukaawo mm. president museveni era ku byensoma president museveni avuddeyo n'agamba mu luzungu wano i am also teacher but a, uh, a, a licensed one i taught senior one because there was uh, a shortage of teachers don't give me lectures on teaching because i am, I am one ye musomesa omujjuvu yasomesa okusinia wan bwaba yali musomesa hmm. omusomesa yenna buzadde hmm. gweobulabamu obubwe obuzadde bwe buliriddawo hmm, aleke kwewayiriza buli profession waliyo ababi ye musomesa omubi ekyakyatule bwatuzi nti mbitegeera naye temuteeka ku pressure manyi kyenkola nga mububi bwange tajjaga nti nze nga omusomesa omulungi wa omusomesa omulungi abamu obuzadde otali mbuzadde yaddala mikwekanga bidirizaawo talina mwoyo gwa ggwanga okugjako interest yenga eisoose kukulembera ebyo nna byabategeeza kwekalabajja bwekalabajja bintu bibatuuse mu vi bwe buwangwa kikumi kumi nakamu paka kibuwangwa kikumi kumi na bubiri kigambo ekyo si kitegeeza bintu kikumi kumi nakamu paka kikumi kumi na bubiri kitegeeza yes bwe buwangwa kikumi kumi na bubiri hmm. gye bugwira kikumi kumi nakamu hmm. muli mwaka wange akeegattamu nga kajja mu intermarriage ne kajjamu olulimi olutaali mwezo nga basibaga eggwanga uganda so tuteekwa okuba nga tukakamishoni ngaokukakasa nti tekaava mu nnimi engwira okuyingirawo wabula kaliwo nga kava mu, mu, mu chetuita intermarriages mm. nga bono ganti omuganda mm. nomusoga ekyo kulabirako nga bolaba mm. nti omuchiga nomunankole bebava mu gwetuita muhololo omuchiga nomunyankole afuka sti wabwe bamuita muhololo teriyo gwanga libaita baholololo era teriyo limi lwe chalu hololo badde batigeze byafayo jebiri kakati ne kali akali eri mm. akawanga ku kyenteeka kikumi kumi na kumi na bubiri mm. bwava mu intermarriages okujja mwanga gwe okwetonda kyoba nti balina kabaka naye ate balina olulimi mm. ntegedde kale mm. kyetuyita channel 56 byonna olibitegeererayo ebyo nedaganyo baprofesa bagenda okujja nga befudde abagezi mbaagala bampoomera abo ng'ogjeeko kuba nti twasigaza obuntu bw'okusiba amataayi ne tunekera nga mu 7 n'abantu be basikiza diplomacy nga ya matai so simu bikola na buweereza mm. ate n'osanga yeekubya enjokyo tatu yeah. enjokyo zino ez'okwecyako nti yedonating enjokyo tozimanyi mm. naye nga ate bali badde bamulaba asibye ennyindo mu bituli mm. ne bagaa nti oyo e, e, mm. newa katonda taliyo naye nga ate talina muze mm. tabba mm. talina bwenzi mm. alina omukwano gumu obulamu bwe bwonna butambula mukuba nti ye nosanga diplomat hmm. nti jakanoyo ateekwa kuba bambigwa buli omu akugwirako kati owaayo agwanidde hmm. olwekikula nendabika naye nga misege eh. nga tweyawukana namusota mu kunyira kwagwo naye nga gwabulabe eh. beba museveni beba tebafaanagana kale mucho nindira ba professors ekikula bwe kya bagenda okujja iba nabayo sibaje nze nabagamba nti bigambo tiba byomu hmm. nobutegevu tiba kwatia jangunga wetegese bulungi mu ntegeerayo ngo jjakummatiza nokunchu kisise kye kyange kye nategeera kuba nabiwo obudde emyaka nembitwala mukumpi myaka 10 na gumu mpeze emyaka 3 mukago olwaliru yabadde mpezeza giri asatu mukaaga gyegga nti giri asatu mukaaga no mei kumi na mwenda buli mei kumi na mwenda mba mpeze omwaka hey, hey. kati gwayitako tetugenda mu gwakumi hey. Eh, asatu mukaaga gyendi mukutambuza naye mu myasi tumwa omukaaga egyo ebbanga lyange lya myaka kumi na gumu hmm. nabimala mu bintu bino si kyangu kyakungwirako zoli n'ombuzaabuza nti ondaze eno nga wazze ogwane nasomye nnyo ebitabo namazeeko emakerere hmm. ne bampuba profesa ngaosomye sere hmm. nojaa nti ndi profesa sere wagase sere nojjamu simaya gwe bayita sima nabbuzi biri abwe buti bebagattagatta nagenda funa obaprofesa mu sere ajja gwe akunnyonnyole nona ndi profesa ngaoli musirusiru omugwago wavu hmm. ogatta sayansi w'emmere ne tujjamu olubala lumu olw'emmere mwe musaana kuteekwa ku bulabba mbweye profesa gwe bagenda okukuleetera atuulaawo owa mm. bano profesa b'omulembe gwa museveni guno gwaba amawanga gyentegeera yaabwe bujjo sanga awo ajakuga nti profesa tusomye ebitabo byaffe hmm. tusomye ebitabo tugenda mu bitabo bikumi bibiri okumubuuzayo ekitabo kimu bikumi ebiri nti pegi namba gundi yali yogera ku nsonga gundi gitunyonyole ejjamulaba agenze kuyengavu namunyale katonda bankumire allright oliko no emedias uganda eh, abadde honorable uh, jakana naduli president w'abantu biri abiri mu mukaaga ye nagamba enja kimujjukiza paka biri abiri mu mukaaga waalituuka naye yankubyeko akaama naŋŋamba nti aa akomawo saidi zeeno ku bmp obwe saidi zeeno naye era era njasiga era nga nkimuyita nti no ye pulezidenti wabantu si byange byabantu mm. siteeka era sikyakkalwe eh. okudda kwange kumala kutunuulira abaddeyo buweereza bwe tebutuukaganye na mutindo ebyabufuzi bino mm. si kupakka kujja kweyolesa mm. twagala buluŋŋamu oli bw'aba akoze bulungi ekiba kindeeta kibaki nga buge nti akatuweweewaawo tutambule <laughs> yaba nsinzeeko mm. naye sikira nkyaga nti nga nga anoonya ebifo by'okugwako buli kadde mbeerawo aa wabula ekirimu ekikulu nti singa abaalemereddwa mm. ebyobufuzi ebituufu mu kisanja ky'emyaka etaano alemereddwa giba emyaka egi kasi tajimusukkako nga takkoze mm. ekyo tosuubira nti banamutegeera kubanga ekisanja ekiddako kikola mu myaka ebiri egikola ki egisooka mu kisanja kyo bwe kikulema mm. siibula misana gwelinda museveni bwajja kyagi bakyalimu ebyokujja gyeera obujegezi kati taginaavunako emyaka egi ogwokusatu nti atiwetekera kuddamu kulonda olwo nga talina kyalaze kinamubuuza nti waliwo obwa pulezidenti bwe bwakuweebwako nga obwa wiikendi toba pulezidenti nzi weekend tuzitolemu we yali president kwebale nnyo waliwo nakule bali bukeddeku ne baga nti essaawa zino taba president oba weebase yeggwe amakulu nti byonna byola tubala emyaka etaano egyo mu kussaku nga gimaze kuwera era nga giweddeko lwaki mulemereddwa mudde mu kudda mu kwefutyanka kale nakino ekyokga nti nja kudda okwesimbawo hmm. si bulabe naye ekirimu ekikulu kutunula waawagwanidde okufuganyiza aliyo akoze kyenkana ki hmm. abaffe aweeka amagezi mukusobiize kino kyo kikulu mu bakulembeze kale okujja okuvuganya hmm. ebirowoozo bye bituleeta naye nga tusinzira yadduka n'obaayanguyira okukifuna wabula kya mukama katonda oyo asaasira byebyo tudingane ate omulundi ogunaba guddako mu episode yaffe episode yaffe eh, yona yona mukama jana abatulondedde ate gye tujja okugendana fe wona wona tubeerawo ah, tubeera kukoni media uganda olna media uganda ah, fresh media uganda ah, chano 50 6 ya kajukide bulungi nnyo nako tubeerako nga tubaweereza byabuwanga byokka era nange nja mmusaba bambi nanga nkyazeeko <laughs> yangambye kubanga nze sigwa mukalibayo hmm. sigwa mukalibayo kubanga nkutya nnyo nze nja kubanga gwowa nyingire obuyingizi <laughs> tudiŋŋane omulundi okuddako ng'amawulire eh, <laughs> tudiŋŋane omulundi okuddako mubeere bulungi mweraba geza nti channel online medias uganda nkakasa nti mu channels zonna eziteekeddwa okubaako omuntu waakalira nassaayo ebirowoozo bye ebitali mukkakibwa yeddokere nky okugamba nti tuzze kukwanyisiganya kwa birowoozo byakulwanagana wabula okwezimba nakwagaliza okuba nti otwegattako ku online media olw'ensonga ezitali zimu ezitwalagana ku ggwanga political social economic ne religious kulwensonga nti eggwanga tulomba mu katonda tuyinza kukirekayo naye abaffe ate okwewomba mu ggwanga lyaffe bwe buwanga omutandikira obula 111112 obuzimba eggwanga uganda nakwagaliza ebbanga lyonna okuba omuweereza omulungi ku kigambo federal system oba unity in diversity n'okutunulira butya bwe tuzimba eggwanga eryo nga tusinziira ku online medias uganda